Vull manifestar la meva solidaritat amb els treballadors i treballadores de l'AFNAC que han convocat vaga per al dia 23 d'abril, el dia de Sant Jordi. De fet, eh, és una vaga a la qual estem tots, tots convocats. Nosaltres també, els ciutadans, que eh, sovint anem a comprar a l'AFNAC, crec que el dia 23 hauríem de deixar d'anar-hi. No pot ser que s'acabin consolidant unes relacions laborals basades en l'esclavatge aquesta no és la Barcelona que volem, aquesta no és la societat eh, que volem. No pot ser que es condemni eh, els ciutadans de Catalunya i bàsicament, sobretot, els joves haver de triar entre l'atur o la precarietat. Doncs ni atur ni precarietat. Volem un treball, treball digne.